gaawurle oo ka shaqaysa xamarweene xamarweene ilaa lambar afar aan ka shaqeeyaa dadweynaha ku nool eh, dhinacan madiino ilaa eh, bulxube waxaan ka caawinayaa canshuurtii aan ka caawinaynaa ebel waxaana laga qaadi jira lacagooyin yaryar hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxoona ugu dara cashuuraada oo dheeri ah eh, oo baabuurta in laga qaadaya lacag ogaanaysa afartii laba kuna afartii labadaas kun ma awoodna haddaan aana baawurleyda waxaan ka tawanaynaa jidadkii oo naga cadhan hadda haddii aan ka soo baxna degmada wadajir oo kale ma soo mari karno dhinacaan xamar weyne ilaa dhulkaas ma mari karno waana celiyahayaa nimankan oo dawladda ka mid ah marka dadka waxaan ogaansiinaynaa banaanbaxaana haddiina laga jooji waayo cashuuraadkan inaan sii soconayo dowladdii aysa marna ayna soo fiirinayna haddaanahay caasiley dib aad u fara badanaa ku qabnaa jidadka xidhan iyadoo tii annaga raalli ku ah oo jidadka inaga xidhan yihiin oo haddana dowladdeenna tii aan ugu dulqaadanayno wuxuu haddana nugu soo rogay gobolka banaadir canshuuro dheeri ah mana qabato annaga hadda saaki baabuuraa wadaa darawalaa ahay maanta ma awoodo reerkayga inaa caawa u geeyo boqolku mise laba boqol wax ka badan aa u geeyo ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa jidadkii waa xihan yihiin meel walba shidaalkii waa qaaliyoobay marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo kii waxa noo fiirin wuxuuna lagu soo rogay laba doolar oo yoomiye mana qabato annaga haddaanahay gaadiidleyda oo gobol ka shaqayso tii jidadka naga xihan dhib aad u fara badanaa ku qabnaa haddii jidadka noola furaayo oo jidadka ee jidadka saaina inaan ka baxo madiina ka soo baxo aan tagaayo sanco aan ka soo noqdo aan tagaayo kaaraan gaabagode madiina aan geli karo jidka meel walba aan mari karo diyaara iga tahay canshuurta dawladda inaan aniga dhiibo taasna waxba uma arko saaki waddooyinka dhanaa xirxirna saaki anaga anagaa waddada xirnay waxaana ku xirnay waxay tahay gaadiidleeyaana anaga baawure khaasatan girishbooy ahana oo ka shaqeeyo soobihii lambarafo lama maalinaan shaqa la'aan lah anaga ilmaan dhalnay oo guriga noo joogaan xaasaskeenna lacagay naga rabaan ma taqaanaan qalyoomkeen anagoo bursanayna haddana waxaa noola soo istaagay hunguri istaag dowladda waxaan ka codsanaynaa ayadoo loo jeedo oo mar labaad haddana waxaan ka codsanaynaa waxay tahay annaga darawaliin aan nahay kashbooye badanoo oo ayagana guryo oo xasuuskooda wax ka sugaaya waawada joogaan laba maalin shaqo la'aananna